Kindi nishka de asakuña handi, nisha a José teniqueño Arimatea, tenicanda vira shimbila toña tashi tenhana ira yonde i Jesús. Tenhandi, y tenidis como Jesús dura, disu niris como si ella ara, shaya y vira teka no, no ne judío. Tenitashi pilato hayana ira yonde iaha, sakate nisha na ira. sacato Nicodemo, tenishandi e inyo mendu Jesús di, nishara niira yati oko ushiki loya Shiva yani nasakara shimira shin aloe ni na i uisa araño de i jesus tenete sukura toto yani shakira shan shavishinha sa shisha ne judio kina tane año de ine nishi te yati i jesus no grusindi kando inya tata te tenya tata ha yo in yabindi sha mitia akunande inyo de i ne yibi aha, ya aña yastinka in yabija. sha yakuyastinqui, ya Te tu ashmi te judío, ya aña yobiko pascua. kanya aba, que ya ashmana, tenisha a María Magdalena, ya vindi, minaño de Jesús. ya ella ni nundia ayu, yandasiyo yabija. Sacate nindawa, mindu Simón Pedro, shi inga Jesús te tekundaneva tenekaa xirale nina i teyivi ñu'unte e ni tixin yavi ntii texini'e mini tikandu'ura nikachia ika tenindava pedro xin inka tendiku'unchi jesus jan kua'a kostora yavi jan awisara nitaxta'a wisara ndiso ndieka ingara te tesaka pedro nisha nisha yavi jan teninakutandie'era esto nira tishin yabija, tenishin nira die tostoya nindi sus cuños de Jesús, disu nindi vira. Sacan en como Simón Pedro, ya hani shara, tenida nira tishin yabija, tenishin nira die tostoya sus de Jesús. Tenishin niturandu tostoya nindi sus cuños ni Jesús, disu nita no atendu simia. Sacate ninda nitutenda shaa, tenisha no yabija, tenishin nira yani yoja. shara. xara kuachindi tia'a nira. Kisa kami yosa no tutunriosi ñaka ñani kuñana tiakua taninanriko tenda xa'aja mindiera te maria handi, nindo'a i'ia xakua yati'in yu'uyavija teki i'ia ha, tenina kutandia te koto'ñati xhin yavi jandi nixiniawi ta'a ángele ni'na totoya tendia mini kandu'u ñonde'i Jesus iya mini yoshinya te inga mini yosha te nika asyandi di chuna shakun piaun nika chia te nina kui yahandi shakui sakanya ne na i te yibi nyunde i sto i te shini mini chikandu ura nika chia kindi i nika yaha te nina kosto asyatandi Nishini in Jesus ika, de sonina con Tenla toon ya Jesus di. Di chuna sha kumpia un. Yo nandukun. Nikachia. Tenin shani ni yahanya. Te te shistoya tata handura. Sakana nika ashirandi. Takwi e. Na yo oni na iandi. Kan un shin. Mini chikandu un. Te kun un na ie. Nikachia. Tenika Jesús shiandi. Maria, Nikachia. Ika teninanikokuia tenikaa tong hebreo xandi. Raboni! Nikachia, teñajakun nikachia maestro. Ika tenikaa Jesús xandi. Don diau yu, sakaña tianka ino yuai. Disu kwa amendiyani teka unshirandi. Xakuanka ino yuai. Ñandutu yubando o, nun diosi, ñandutu ndo o. Nikachia, Sakan a María Magdalena minti'e tenda'axá'a, teka'axirá ñanixiniaxtó'e, tendatu'u tanúra sakú ñanika'añajaxiha.